Ale jazda, moja muza tutaj znowu bagla To nie ty, tylko moja wyobraźnia Ty zniknęłaś już z mojego kurwa świata Bo ty jesteś dla mnie nieważna Ale jazda, moja muza tutaj znowu bagla To nie ty, tylko moja wyobraźnia Ty zniknęłaś już z mojego kurwa świata Bo ty jesteś znowu bangla To nie ty, tylko moja wyobraźnia Ty zniknęłaś z mojej kurwa świata Bo ty jesteś dla mnie nieważna Bo ty jesteś już tym warte dla mnie już Znowu łamiesz moje serce i kurwa na pół A teraz nie chcę jej nas w ogóle już Jak mogłeś mi to zrobić nie na film a About hej, mi do pana, bo chcę zapomnieć O tym co fazy i o czym zapomniałem O twoich rodzinach, to jest przez to skarbie Bo nie chcę na zawsze i nie chcę sobie znać Ale jasna, moja muza tutaj znowu bagla To nie ty, tylko moja wyobraźnia Ty zniknęłaś z mojego świata, bo ty jesteś gdy znowu bangla To nie ty, tylko moja wyobraźnia Ty zniknęłaś z mojego kurwa świata Bo ty jesteś dla mnie nieważna Ale jasna, moja muza tutaj znowu bangla To nie ty, tylko moja wyobraźnia